दोस्तों आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेस हुए हैं कितना अचीव कर पाए हैं ये डिपेंड करता है आपके सपने के ऊपर अगर आप सेल्फ मेड बनना चाहते हैं तो पहला सीक्रेट जो आपको अपने माइंड में बैठाना है वो है बड़े सपने देखना आप सोचिए आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप कौन सी गाड़ी में घूमना चाहते हैं जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको देखिए और महसूस कीजिए फिर एक ग्रेट क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे पता है अगर मैं अपनी लाइफ में असफल हो जाऊं तो ऐसा कौन सा सपना है जिसको मैं देखने की हिम्मत करती हूं इसके बाद जो भी ड्रीम्स आपके माइंड में आए उनको आप एक पेपर पर लिख लीजिए और विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको अचीव कर चुके हैं जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो ही दुनिया चेंज कर सकते हैं